गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स दोस्तों आज हम यहाँ पे आए हैं सी लैंग्वेज सीखने के लिए तो before going to start programming हमें कुछ बेसिक्स जान लेना बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज को सीखने के लिए उसके बेसिक्स एक बार क्लियर हो जाए तो हमें कोई डिफिकल्टी नहीं होती तो इसीलिए बेसिक्स जैसे हम हमें पता हो कि कंप्यूटर क्या है कंप्यूटर करता क्या है अब जिन भाइयों को ये काफ़ी दिक्कत होती है बेसिक्स में तो उनके लिए बहुत ही आसान रहेगा देखिए दोस्तों ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा हो सकता है आपको बिगनिंग में थोड़ा सा फास्ट लगे लेकिन ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इसको ज़्यादा इतना बोधर करने की इतना सोचने की जरूरत नहीं है बस आपको एक बार पता होना चाहिए कंप्यूटर है क्या करता क्या है और मेमोरी क्या है तो बस एक बार हम इसको देख लें उसके बाद हम प्रोग्रामिंग में चलेंगे तो देख लें introduction to computer what is computer computer electronic device like TV fridge radio वगैरह इस सभी की तरह कंप्यूटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही है तो कंप्यूटर क्या कर सकता है इसके अलावा कंप्यूटर स्टोर कर सकता है मैनिपुलेट कर सकता है ट्रांसमिट कर सकता है डाटा को अब सपोज स्टोर क्या कर सकते हैं जैसे आपको पता ही हमारे पास कंप्यूटर है उसमें हार्ड डिस्क होती है उसमें हम कुछ भी मूवीज वीडियो साउंड सेव कर सकते हैं स्टोर कर सकते हैं या प्रोग्राम स्टोर कर सकते हैं उसको हम कभी भी दे सकते हैं सपोज साल बाद दो साल बाद छह महीने बाद दस दिन बाद जब भी हमारा मन करे तो ये स्टोर कर सकते हैं डाटा को तो मैनिपुलेट अब सपोज कोई पिक्चर है उसमें मैनिपुलेशन करनी है चेंजेस करनी है जिसको हम कहते हैं कुछ तो हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं उसको किसी को भेज सकते हैं ट्रांसमिशन कर सकते हैं डाटा की तो मैनिपुलेशन जो है वो एक प्रोग्रामिंग का पार्ट ही है manipulation is also known as programming अब जैसे हमने कुछ भी चेंजेस किया कोई प्रोग्राम में तो या किसी सोर्स कोड में कुछ भी कुछ भी चेंजेस किया या किसी किसी भी चीज में तो वही प्रोग्रामिंग कहलाती है तो सी लैंग्वेज में हम प्रोग्रामिंग करने वाले हैं तो ये सब ऑपरेशन को देखने के लिए हम सी लैंग्वेज यूज करेंगे तो अब इन चीजों को देखने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि क्या डाटा यूज होता है उसमें दोस्तों डाटा जो होता है बेसिकली कम्युनिकेशन लैंग्वेज है हमारी जैसे सपोज इंग्लिश है हिंदी है या कुछ भी कम्युनिकेशन लैंग्वेज है तो उसको उसके लिए हमें उसके बेसिक्स जैसे इंग्लिश के लिए एबीसीडी पता होना चाहिए अब कोई तो वैसे ही ये कंप्यूटर के लिए डाटा जो है बेसिकली फोर टाइप्स के होते हैं numeric data character data graphic data and sound data अब न्यूमेरिक डाटा क्या होता है न्यूमेरिक डाटा आप देख ही रहे जैसे टू प्लस न्यूमेरिकल जैसे one two three four five these और न्यूमेरिकल डाटा न्यूमेरिक डाटा जो होता है डिवाइडेशन मल्टीप्लिकेशन ये सब सब चीजों के लिए यूज होती है न्यूमेरिक डाटा करेक्टेड डाटा जब हम किसी का करेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे किसी का नाम किसी का एड्रेस तो इसके लिए करेक्टेड डाटा यूज होता है अब आप देख रहे हैं ग्राफिक डाटा और साउंड डाटा ये हम प्रोग्रामिंग में यूज नहीं करने वाले तो ग्राफिक डाटा होता है चार्ट और फोटो चार्ट फोटो वीडियो डीटीसी साउंड डाटा होता है म्यूजिक स्पीच वगैरह तो जितने भी हम जब भी हम डाटा के बारे में बात करेंगे तो हम न्यूमेरिक और करेक्ट डाटा के बारे में बात करेंगे ग्राफिक्स और साउंड डाटा हम इस लैंग्वेज की लैंग्वेज में नहीं सीखने वाले ना ही इसका कोई ये पार्ट है जो भी मैक्सिम प्रोग्रामर्स है वो यूज कर रहे हैं न्यूमेरिक और correct data numeric data use होता है साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए करेक्ट डाटा ज्यादातर यूज होता है बिजनेस एप्लीकेशन के लिए तो एग्जाम्पल है इसकी एक टॉय शॉप है उसमें 125 टॉयज है तो उसके लिए 125 जो है वो न्यूमेरिक डाटा है टॉयज जो है वो उसका करेक्टेड डाटा है तो ये बहुत ही सिंपल है करेक्टेड डाटा और न्यूमेरिक डाटा में हमने डिफ्रेंशिएट लिया दोस्तों ये बेसिक्स है इसलिए थोड़ा सा इसको हम पास करेंगे तो अगला है memory what is memory memory जो है जिसमें कंप्यूटर डाटा स्टोर करता है वो मेमोरी कहलाती है कंप्यूटर डाटा स्टोर कैसे करता है कंप्यूटर डाटा स्टोर करता है बाइनरी कोड में तो बाइनरी कोड क्या होता है जीरो एंड वन कोई भी डाटा दोस्तों जो कंप्यूटर स्टोर कर रहा है वो या जीरो या वन में कर रहा है उसको बाइनरी कोड में सेव कर रहा है zero means false one mean true तो एट बिट का बनता है वन बाइट वन बाइट का बनता है एक करेक्टर तो दोस्तों आगे हम पढ़ने वाले हैं प्रोग्रामिंग कहाँ से शुरू हुई थी कैसे उसको उसका शुरुआत हुई थी और अब क्या यूज हो रहा है प्रोग्रामिंग में तो आगे हम ये पढ़ने वाले हैं प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है वो दोस्तों बहुत ही जरूरी है आप एक बार इसको रिव्यू कर लो और हम फिर फर्दर देखते हैं प्रोग्रामिंग